La Directa és un mitjà de comunicació en català d'actualitat, investigació, debat i anàlisi. Entenem la comunicació com una eina de transformació social. Per això, volem visualitzar les pràctiques dels moviments socials, els projectes que plantegen un model alternatiu a l'actual i els col·lectius invisibilitzats per la majoria de mitjans de comunicació. La Directa neix com a setmanari el 2006 fruit de trobades entre persones procedents de diferents moviments socials. El 2010 es fusiona amb la revista Illa Crua i l'any següent, el 2011, estrena una web d'actualització diària per dur la veu del carrer a la xarxa. Aquesta web es renova a l'octubre de 2014, moment en el qual la publicació passa a ser quinzenal. Ens basem en l'autogestió, la confiança de les subscriptores a l'espina dorsal del projecte ja que representen la major part dels ingressos. No contemplam la publicitat ni les subvencions com a principal font d'ingressos. Treballem des de l'horitzontalitat i l'assemblearisme. Som un mitjà sense directores. Defensam la lliure circulació d'informació. Per això apostam per les llicències obertes. A més, intentam escriure amb un llenguatge no sexista i no androcèntric. L'àmbit d'actuació de la directa són els territoris de parla catalana. Per això tenim nuclis de treball i col·laboram amb mitjans locals arreu dels països catalans. A més, tenim una xarxa de col·laboradores arreu del món que nodreixen la secció internacional. I sobretot, la directa són totes les persones que de forma voluntària fan possible el projecte i aporten el seu granet de sorra per fer possible cada notícia. Perquè la nostra millor notícia és la transformació social.